Welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಸಲವೂ ನಾವೇಕೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸರಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಷ್ಟೇ Why we don't win every 10 attempts? The answer is quite simple. Our opponent does not lose every 10 attempts. Defeat and win is just a game of numbers.